Jeg er jo selv opvokset i en tradition, som har haft meget øh, hjerne, altså som har haft meget, at troen var sådan cirka herfra og så, og så hertil. Ikke? Øh, men, men, øh, øh, og, og hvor jeg tænker, at for mig har det været øh, meget, øh, hvad skal jeg kalde det, fornyende og befriende faktisk, at møde en, en anden tradition også, for eksempel igennem for eksempel igennem retrætebevægelsen, den kristne retrætebevægelse, som, som giver mere plads til, til eftertanken og efter som hedder stillheden og, og mærken efter. Vi er sultne og længes efter mad, fordi mad findes, fordi det skal til, til vores krop. Vi, vi længes efter sex, fordi det findes, fordi det, det, er, det, er, det er der virkelig. Og der er al denne gudslængsel i hele verden, i alle slags religioner, blandt alle mennesker, fordi Gud findes. Øh, det, det, er ikke, det, er ikke, det, er, det er ikke menneskelige fantasi for os, men det er simpelthen fordi Gud findes, at der er så meget længsel efter ham. Der er ikke nogen mennesker, der bare sådan ude i byen eller hvor som helst i verden, har bare sådan en helt umiddelbar tilgang til Gud og bare kan se ham og mærke ham. Øh, vi, vi lever faktisk øh, bag et, et, et nedrullet gardin, og det vil sige, at der er i vores i denne mærkning af Gud, den erfaring af Gud og Guds relation, er også noget, noget skjult, noget tilsløret det er på en måde lidt ligesom, hvis jeg skulle beskrive øh, forhold til min kone, og det inderste, og det nærmeste, og, det, altså, og når vi er mest nær hinanden. Det kunne jeg godt sætte ord på, ikke også? Jeg kunne måske beskrive det nærmest fysisk, hvis det handler om at gå i seng med hende. Det kunne jeg godt beskrive. Alligevel så ville jeg ikke kunne beskrive det, der sker imellem os, relationen. På samme måde kan jeg heller ikke øh, med, med Guds relation. Der er perioder, hvor det er, hvor det er brændende varmt, ikke? Men det er jo ikke kun der, jeg er gift, eller ikke kun der, jeg har en relation til min kone. Det er der, jeg, har også, jeg, jeg er lige så gift når det er iskoldt <laughs> faktisk, eller når det er bare lunken eller almindeligt eller hverdagsagtigt. Gud møder os igennem det menneskelige. Det, det er meget vigtigt. Det er sådan set også det, Jesus er et udtryk for. Altså Gud, der blev menneske. Gud møder os i det menneskelige. Der er ikke noget, det, det, det er ikke sådan, at, at det sådan er helt uden på det menneskelige. Den måde, jeg mærker Gud på, er forskellige fra den måde, min kone mærker Gud på, og den måde, du kan mærke Gud på, fordi vi er forskellige mennesker, vi har forskellige psykologi, forskellige øh, livshistorier og erfaringer. Jeg får tit spørgsmålet fra, fra ikke-troende, at jamen, lige, når folk så løber ind i det med lidelse, ulykker og sygdom og sådan noget, så mister de jo troen. Det er ikke sandt. Det er simpelthen ikke sandt. Det er faktisk ikke engang statistisk sandt. Det, det er snarere sådan, at, at igennem denne lidelse, denne mørke vej, man går med Gud, som man ikke kan få øje på i mørket, der, der, der sker der altså en, en, en forstærkning af Guds forhold på den lange bane. Det er snarere det, der sker. Problemet for mange, der ikke mærker Gud, er sjovt nok, at de ikke øh, er, altså igen, igen det her sjove spænd, der er mellem det, det reflekterende og det relaterende at man, man, man ligesom har kortet af, man har fuldstændig parkeret det, det reflekterende. Altså man læser ikke kristne bøger overhovedet. Man, man, man fodrer ikke sig selv med... Der, tværtimod, så, der, derimod, så, så fodrer man sin, sin hjerne og, sådan med, med, med alt muligt andet, og faktisk også sin, sin sjæl med alt muligt andet. Man ser hbo ser på stribe, man ser Netflix hele tiden, ikke? og så fylder sig med alt muligt, som ikke er specielt opbyggeligt. Øh, det er bare, bare god, god underholdning, altså det gør jeg selv meget. Ikke? Og man, man læser bøger og sådan noget, men, men ingenting af det har de. Jeg kan godt finde på at spørge, hvornår du sidst læste en kristen roman? For mig gør det faktisk meget ved relationsdelen af Guds forholdet, når mit refleksions, øh, øh, refleksionsdelen får, bliver, bliver godt fodret. Hver gang nogen tør, opsøger mig, det har jeg oplevet tit, om, om præcis den her problemstilling, så siger jeg, noget af det første, jeg siger til dem, det er, var det godt, du er kommet? Var det godt, du øh, tager hånd om dit åndelige liv? Var det godt, du øh, vil snakke med nogen om det her? Fordi mange gør det ikke. Så jeg vil sige, et virkelig godt råd omkring alt det her, det er, få en god sjælsover. Få en god åndelig vejleder. Og have en for resten af dit liv.